I got trapped in your eyes the moment you looked at me From across the room, those eyes kept following me Something popped in my brain, Oh, baby, only you I see Feels like I'm going insane and only you can save me breath now 你想要和我互动，和观众互动吗？你想要提前知道活动或者是材质包的相关讯息吗？正等着你呢！加入我的 DC 即可享有非常多的福利，链接在下方的说明栏，快点来加入吧！当然，订阅我，按下小铃铛也是可以收到通知的。